Meu nome é Jarvis Macalé. Estamos convocando para o ato, dia 11, na Fundição Progresso, a partir das 17 horas, o ato Cultura pela Democracia. Até lá.